ibrat ko'chasi negayam qiz qilib tug'ding onajon ona meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan uy tomini boshqatdan yopib berardim ishlab davlat topib hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim qiz bola birovning xasmi palaxmon uzoq uzoqlarga otilib ketdi va'da etilgani o'sha bir xirmon sarqchaqalarga sotilib ketdim qara qolib ketdi qarzlar uzilmay sen yo'q ostonani yalab yulqadim seni sog'insam ham quchib suyolmay kimni onajon deb tinmay alqadim ona meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan umrim o'tmasmidi yetti bukilib menga deb barmog'ing teshilib tikkan yostiq jildlaringga ketdim to'kilib qizing qismatidan kuyib ketmasding ezilib ketmasding mendan ming chandon yetmishga bukilib ketmasdi qadding negayam qiz qilib tug'ding onajon kechir kechirolsang mendan rozi bo'l so'litgan men bo'ldim guldek yuzingni oh ona shundayam duo qilasan faqat farzandini o'ylar qizingni negayam qiz qilib tug'ding onajon ibrat ko'chasi